¿qué tal chicos? Soy Luis Freak y bienvenidos a un nuevo episodio de Ruby Chibi. Bueno, que de hecho esto ya no es un nuevo episodio, realmente son episodios muy, viejos que dejé muy atrás debido a, que no he tenido la oportunidad de, de atención al canal. Así que estaremos haciendo episodios 18, 19, 20 el día de hoy y posiblemente ustedes los vean durante la semana. Ah, a propósito, chicos, muchísimas gracias. Acaban de llegar a los 900 seguidores. De hecho, creo que ya pasamos un poco los 900 seguidores. No me queda más que agradecerles mil veces, como siempre, chicos. Todo lo que hago es por ustedes y para ustedes. Así que realmente todo este, este canal es solamente para su, su, su entretenimiento y su goce. Realmente es, es lo que... Me, lo que... Teléfono. Y sí, chicos, muchísimas gracias por eh, estos 900 seguidores, 900 personas que no entiendo por qué me están siguiendo, pero lo hacen, así que bueno, <laughs> muchísimas gracias por ello. Yo voy a continuar haciendo un poco más de esfuerzo para poder prestar la suficiente atención al canal, así que bueno, vamos directo al video de hoy. Este es episodio 18, chicos, llamado The Fixer o el, el arreglador. Vamos a ver qué tal. oh. someone could use a Wait, they... from the fixer. No, Dad, no, we just need a plumber. Oh. What have I always told you? Ahora entiendo qué quiere decir. You never have to pay for plumbers, electricians, or dentists. Uh. <laughs> you see? Plumbing is my middle name. Hey, did you see a tooth around here anywhere? Tengo que admitir que... Tengo que admitir que, que mi papá es así. Maybe odia pagar por servicios como yo. No. Ah. <laughs> sí, a eso me refiero, a eso me refiero exactamente con, mi, con mi papá. Ah. Newish. Oh, you don't actually need uh, whatever that thing is. <laughs> <laughs> Junior detective. Voy a ser honesto con ustedes. Neptune y Sun son mis personajes menos favoritos en Ruby Oh. <laughs> Shit, ok. Yeah, I know. It takes way more than a mustache to solve cases. ¿En serio? ¿Por qué eso es lo que hacen? You have traces of chocolate under your fingernails, there's a wrapper in your left pocket, your pupils are dilated from shame. <laughs> I deduce you ate Neptune's candy bar. Increíble que Pyrrha aún con bigote se da sexy. sigue siendo Oh. Okay, that was a lucky guess. It doesn't make you a detective. Look what I found. Oh think they got better mustaches than us. Whoa, we have a closet? no bones about it. Yeah! Pero, ¿de quién son los huesos? Es lo que me importa. oh, the computer froze again. This thing's busted. nothing is busted when the fixer is around. Oh, hey, ah. think you could fix the computer? Eso que esa parte de razón. No creo que ningún padre mayor a 40 pueda, pueda sentirse cómodo con una computadora. Y bueno, chicos, este fue episodio número 18 de Rubichibi, uno de mis series favoritas eh, en YouTube actualmente. Sobre todo voy a dejarle like. Espero que ustedes también lo hagan. Vayan y chequear los contenidos originales de, de Roster Los links van a estar aquí en la descripción. Y no se olviden que en cuanto a mí, pueden seguirme en tanto en mi canal de YouTube como en mi Twitter. Los links van a estar aquí en pantalla o en la descripción. Así que no olviden pasar a dejar un saludo. Y si quieren ver un video en especial aquí al que quiere que yo reaccione, pueden dejarlo en los comentarios o mandármelo a través de mi Twitter. Muchísimas gracias por todo chicos, soy Luis Elo y nos vemos en la siguiente. Bye bye.